Liebe Luzernerinnen und Luzerner, am 18. Oktober wählen Sie Ihre Luzerner Ständeräte für die nächste Legislatur bis 2019. Als Ständeratskandidat vom Kanton Luzern sind mir vor allem Kernthemen Wirtschaft, Mobilität, Sozialversicherungen und Umwelt ein ganz grosses Anliegen, wo in der nächsten Legislatur in Bern massive Diskussionen wird geben. Ich freue mich, dass wir am heutigen Tag bei uns äh, der Werner Hug, Verwaltungsratspräsident von der Hug AG in Malters. Werner Hug, die bilateralen Verträge ganz wichtig für die Firma Hug. Ja, das kann man sagen, weil unsere Produkte sind ja aber einen grossen äh, Zollschutz ausgeliefert oder, durch die Landwirtschaftspolitik, die wir haben, wo wir äh, die Lebensmittel schützt vor Import. Und da sind wir darauf angewiesen, auf äh, gute bilaterale äh, Beziehungen zu den EU-Staaten vor allem, weil das ist, das ist der grösste Exportbereich. Bei uns ist es zwar nicht äh, der allergrößte, aber trotzdem für die meisten Unternehmungen ist das der, der wichtigste Markt. Oder? Es geht ja 60 bis 70 Prozent vom Export geht nicht raus und dann muss das funktionieren. Und bei den Lebensmitteln kommt dazu, dass man natürlich äh, äh, äh auch, auch äh, Vorschriften zum Beispiel muss einhalten. Vorschriften müssen harmonisiert sein, müssen akzeptiert sein. Es geht nicht nur um Zollschutz und so, um günstiger exportieren oder billiger importieren, sondern es geht auch um die begleitenden, nicht tarifären äh, Geschichten, die harmonisiert sind im, im Rahmen der bilateralen Verträge. Haben Sie das Gefühl, dass Politik an der Wirtschaft vorbeipolitisiert? Ja, das habe ich, das habe ich schwer das Gefühl. Und zum Teil eben auch die bürgerlichen Politiker. Das ist ja schlimm, oder? Dass halt gewisse äh, bürgerliche Politiker sich einbinden oder? von irgendwelchen Interessengruppen. Oder? Dass sie eben der, der Regulierungen zustimmen, die uns in der Wirtschaft, also jetzt konkret bei uns Nahrungsmittelwirtschaft, einfach entgegenwirkt. Wenn wir jetzt einen Blick ins Ausland äh, werfen, dann sieht man ja auch, dass äh, vor allem gewisse Staaten in Deutschland Firmen subventionieren für Neubauten, dass sie Produktionsstätten aufbauen und somit eigentlich versuchen, den Produktionsplatz Schweiz ganz klar zu hemmen, indem dass man Auslager im Ausland von produzieren. Mit welcher Besorgnis schauen Sie die Entwicklung an? Gut, also das Ausland, äh, je nach Staat, die haben immer natürlich gewisse Subventionen gesprochen, eben gerade in Deutschland auch mit der mit Ostdeutschland und so weiter ist da sehr viel Geld äh, geflossen, um können Industrien anzuziehen. Und das ist ja in der Schweiz, Gott sei Dank, macht man das nicht. Bis jetzt, oder? Aber es sind natürlich Bestrebungen gegangen, wenn, wenn der Freihandel kommt, dass dann gewisse Industrien gestützt werden und so weiter, damit sie noch überleben können. Und das ist natürlich schon ein Thema. Freihandel, früher oder später bin ich überzeugt, kommt das. Das kommt sicher nicht von heute auf morgen. Es kommt vielleicht mit, mit gewissen, in gewissen Schritten, schrittweise, oder? mit gewissem Entgegenkommen natürlich auch äh, von, von allen Seiten. Aber irgendeines kommt das. Oder? Wir haben von Regulierungen geredet, wir haben auf der anderen Seite auch ein bisschen von der Deindustrialisierung der Schweiz geredet, dass man eben im Ausland eigentlich günstiger kann produzieren und somit auch wieder die Kosten kann äh, eindämmen Und auf der anderen Seite die hohen Regulierungen, die halt auch einen grossen administrativen Aufwand für die Unternehmerinnen und die Unternehmer in der Schweiz bieten, wo muss für sie Politiker anpacken und umsetzen? Ja, also das Wichtigste ist einmal keine, keine neuen Regulierungen mehr, äh, also gut heissen, sagen wir mal, zustimmen. Einfach sich wirklich, obwohl ja alle sagen, oder, auch Politiker und Bundesräte oder, und so weiter, aber sie machen genau das Gegenteil. Oder? Und dort, einfach dort muss man den Hebel ansetzen. Ist es wirklich nötig, dass es jetzt eine Regulierung braucht oder ist die Selbstverantwortung eben dort nicht äh, besser gelagert, oder, dass man selber kann äh, in, gewissen, in einem gewissen Rahmen bestimmen was, was Sache ist. Und, und nicht meinen, wir können wegen Einzelfällen nachher wieder eine Regulierung machen, oder? Wo ja die Regulierung für uns ist ja das eine, oder? das kann man umsetzen. Aber es braucht eine Obiante, die nachher das kontrolliert. Und äh, fragen Sie mal einen äh, Kantonschemiker, die ja die Hoheit haben über die Lebensmittelumsetzung in den Kantonen, wie, wie sie gedenken, das umzusetzen, was die hier in Bern in dem Swissness-Gesetz verabschiedet haben und in der Verordnung jetzt natürlich. Oder? Jetzt sind wir ja bereits bei der Verordnung. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Werner Hug. Klein- und Mittelunternehmen der Schweiz, die sogenannten KMUs, sie stehen vor grossen Herausforderungen. Neue Gesetzgebungen und immer stärkere Regulierungen hemmen die Innovationskraft unserer KMUs. 73 Prozent der Luzernerinnen und Luzerner arbeiten in einem KMU. Es ist somit eminent wichtig, dass die Politik den KMUs die Rahmenbedingungen so setzt, damit sie sich weiterentwickeln können und gleichzeitig auch attraktive Arbeitsplätze anbieten können. Wählen Sie mich am 18. Oktober zu Ihrem Luzerner Ständerat. Ich packe an und setze um für eine starke Wirtschaft, einen engagierten Kanton Luzern und eine unabhängige Schweiz.